الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله رب العالمين الصلاة والسلام المرسلين الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين يا شفيع المذنبين Allah, Allah, Allah, Allah. Yeah. Yeah. Terima kasih. Demikianlah penampilan dari grup Salawat Al-Banjari Al-Azhar Karangploso. Tepuk tangan yang meriah.